электр вакуумдук диодду карап көрөлү цилиндр формасындагы айнек баллондун ичинде эки электрод бар катод жана анод түз ысытылган катод керилген спираль түрүндөгү жука вольфрам зымы анод отко чыдамдуу материалдан жасалган диск түрүндө жасалат анод катоддун үстүндө жайгашкан бул вакуум боштугу менен бөлүнгөн эки электродду байкаганга болот диодту ток булагына кошуп анод жарыгын көрөбүз ысык аноддон айланага терс заряды бар электрондор бөлүнүп чыгат кээ бирлери анодко жетип аны терс заряддашат бул билдирүүнү текшеребиз ал үчүн электроскопту айнек таякча аркылуу зарядтайбыз. башкача айтканда ага оң заряд беребиз электроскоптун жебеси кандайдыр бир бурчка жылат разряддагыч аркылуу анод менен электроскопту кошобуз электроскоптун жебеси баштапкы абалга келет эми электроскопту эбонит таякчасы менен зарядтайбыз. башкача айтканда ага терс заряд беребиз электроскоптун жебеси кайрадан кандайдыр бурчка жылат анод менен электроскопту разрядтагыч менен кошкондо анын жебесинин жылышуу бурчу эч өзгөрбөйт бул анодко жеткен электрондор аны терс зарядка ээ кылышат деген билдирүүбүздү тастыктайт